在周一的部分，我们会逢到的是诸神朝天的日子，这也意味的是在当天是不宜做还愿的。同时，在这一天逢到了天狗星宿入宫，因此呢，尤其是针对生肖属猪的朋友们，要格外的注意哦。在这天，尤其是针对出行或者是路路况以及开车的行车安全，都要格外的注意再注意。 另外，让我们来看一下周二这一天，我们逢到的是当月的月煞日。这一天的吉事，尽量建议都是少取的。不过很大力，这个木鱼叶，因为在这一天很大力，我们可以结网捕捉、猎猎捕鱼相关的事项，所以也意味的是，在这一天做这些事项是可以可预期的，有很好的收获。哦。再来，让我们看一下的是周三。 周三这一天，我们逢到的是重日，同时逢到了死气以及四废这两个星宿的助攻之下，因此它很大力。我们执行两件事情，第一个就是针对我们的环境，不论是厂房、居家或者是办公室，都很适合做扫射，也就是大扫除的一个动作。尤其是针对家中不要的二手物品或者是衣物，都可以把它整理后放到这个资源回收箱。 而另外呢，我们的这个回收的物品也很适宜在这一天呢，把它一并做一个整整理，然后回收。这样子除了可以让我们的这个宅气呢焕然一新之外，也可以让它提升到一个新的等级哦。另外，针对个人的部分，在这一天我们可以透过沐浴的方式，尤其是用盐浴，或者是我们可以在这一天呢。 去角质之后，在淋浴来达到除秽开运的效果。有需要的朋友们，不妨就在周三晚上执行一会儿吧。再来就是在周四，周四这一天，我们逢到的是天门开的日子，这一天同时也逢到的是二元一降，所以呢是非常大力，我们可以帮自己开运的。首先在这一天，也是我们农历的六月初六。 而俗称的天门开呢，时间点呢会是从当天晚上的十一点，一直到隔天的凌晨一点整，这两个小时的时间非常大力，我们可以许愿祈福，而且会非常的有感以及灵验哦。而这一天也是补运的最佳时刻。如果你有佩戴开运商品，或者是有一些开运的摆件，不妨都可以在这一天。如果户外没有下雨，我们可以把它放在户外。 透过月光的方式来帮他做加持以及除秽哦。民间也传说了，在这一天呢，就是我们玉皇大帝成道成帝的日子，所以在这一天呢，天门是大开的，三界十方的神仙都要到上天来帮玉皇大帝拜贺，而民间的百姓，我们呢就可以在这一天来拜天公哦。一来，我们是要酬谢天公呢，这半年呢。 的保护以及呢，他的赐福。另外呢，我们是要祈求他感念我们的这个诚意呢，继续针对我们的下半年帮我们降福降贵哦。所以大家请务必要保护保佑这个时刻呢，在这个时间诚心的许愿，尤其是针对你觉得你上半年运气不是很好的朋友们，更要运用这一天六月初六到庙宇去补运拜拜哦。 再来，让我们看一下周五。周五这个部分呢，我们逢到的是当月的月破大号，同时呢也正值了红砂日，因此在这一天吉事完全是不取为妙。另外，在周六这一天，我们会逢到的是上弦月，而时间呢是在晚上的十八点十二分开始。 在这个时间之后，我们就可以做上旋的开运祈福仪式，对着天空星空，我们可以对月亮说出我们的短期计划以及想要达成的一个目标。请记得，它是要是属于在最长不超过一个月内你想要完成的事项，这样子比较实际，也比较能够成就哦。 而在这一天，同时也很大力，我们可以做开仓以及出货财。有经营副业的朋友们，或者是呢也要出货的朋友们，要入仓的朋友们，都可以选定在这一天去办理，可以预计让你的商品呢更大卖。而这一天也很大力，我们可以做开市以及入宅的相关安排。最后，让我们来看一下，是属于周日这一天，它是适合荧幕前女性朋友们的。 凤凰日，而这一天呢，也是大力可以修造作、出行、入宅以及婚姻相关的安排，需要的朋友们都可以参考一下哦。以上是当周的日课吉凶以及注意事项。接下来，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属猪的朋友。 第二名呢是我们属虎的朋友，而第一名是我们属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上在这个礼拜，我们的运势除了很旺之外呢，你很容易就可以博取到他人对于你的信任。而且在这个礼拜要特别注意，你所开出来的支票一定要挂上保证后，都要记得要兑现，这样子才可以让别人对你的尊尊尊重呢，可以。 double，而且呢更上一层楼。再来呢，要注意的是，在这个礼拜要能够学会接纳、接受别人的意见以及反馈，这也可以让你未来的成就更加的好哦。因为这可以让对方觉得是你是属于一个进可守、退可攻，而且呢很愿意去聆听需求的一个人哦。再来，让我们来看一下个别生肖的朋友在当周呢。 要注意的事项有哪些？首先，第一个是针对我们属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在这个礼拜是属于需要主动争取的一个时间。当然呢，这也会代表的是你不要让自己都是处于第二线，要让自己呢增加你的能见度，而且呢把目光尽量的在这个礼拜都聚焦到你的身上。这也会意味的是可以让你的考绩呢。 可能会好一点哦，在这个礼拜运势相当的旺盛，所以针对属老鼠的朋友，并没有需要留意的地方。再来呢，是针对属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于动力充足的一周，所以在这个礼拜呢，你会很勤劳的。 去安分的去完成你该做的东西，而且你的使命感也会相当的强，而且在这个礼拜你可以抛掉你的恶习，比较不会有做事七分钟热度的问题，因此在这个礼拜是可以好好的把我们的脚步呢调好，然后继续维持下去。那这个礼拜的动力呢，也可以让我们的能力呢相对的提升，而且你会呢。 有这种备受肯定的感觉，请好好的记得这样的感觉，并持续的运用这股动力，一直撑到月底哦。当周属牛的朋友要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周四。下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜逢到的是效率提升的一个状况，因为在这个礼拜呢，你比较有这个 guts 去把你的想法还有。 预计的做法都表明出来，因此比较容易呢，让大家呢跟你的观念一致，而且也比较好让执行率呢贯彻，因为大家的频率呢都被整合到相同的一个状况。所以在这个礼拜呢，请记得要好好的去做这样的一个平面沟通，这样子也就可以看到这预期的提升效率喽。当中属老虎的朋友，并没有需要注意的天数。 下一个是我们属兔子的朋友，属兔子的朋友在这个礼拜是属于防御保护的一周，而这也会代表的是你在这个礼拜呢，总是会很害怕会做错，所以你会有步步为营的一个表态的状态，而这样的一个行为模式呢，也会展现在你的做事风格上。 绑手绑脚的，不敢前进，不敢突破，所以反而呢，这个状况会变成限制你持续成长的一个阻碍，请要多加的注意哦。这个礼拜属兔子的朋友要留意的天数是周一，还有尽可能要尽量的放胆放手一搏，不要错失良机了。下一个生肖是我们属龙的朋友。 属龙的朋友，在这个礼拜是比较容易会自己莫名其妙的就乱躺了浑水哦。所以特别的要注意的就是呢，我们要给正确的指令，然后不要什么情况都还没有摸清楚之前就去评论，因为你很有可能呢给错的方向，尤其是针对你如果是属于。 高阶的，或者是中阶的主管阶级的朋友，请记得要更加的谨慎你的言行跟决策。我们属龙的朋友在当周要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周二。下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是属于需要诚实面对的，这也会代表是我们在人际方面呢，会是属于当周的重点。 而在这个礼拜跟人相处的时候呢，或者是呢在处理事情的时候呢，请一定要坦诚的把自己的想法或者是不足的地方都把它摊出来，这样子才不会影响进度，也不会让对方觉得是说你总是在盖牌哦。那么属蛇的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周五。 下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是属于比较容易会有冲动行事的一个状况，而这个状况呢，就必须要时时刻刻的在当中提醒自己，我要多想一下再行动，不要什么东西就啪啪啪的立刻去做了决策，或者是没有想很多就直接把一些，比如说干话就直接讲出来了。 可能你一时的话，就会让别人记了很久，反而对于整个团队的气势啊，或者是对于你要带人啊，都会比较不利哦。所以属马的朋友，在这个礼拜，请一定要让自己的 EQ 方面，要再提升一下。再来，在当周要注意的天数是比较多了，除了周四之外，还有周六以及周日哦。因此，在假日的时候，跟家人的互动。 也请一定要谨慎慎言。下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于需要表示想法的，不要什么东西都当一个观察者，有的时候你必须要去把自己所观察的东西去做一个表态。 这样子才会达到双方的一个沟通，而这样子方向才可以更加的清晰，大家也才有一样的共识去努力，不然的话就只剩下你自己在空想，而事情完全是零进度哦。属羊的朋友，在这个礼拜要留意的天数是周五，下一个生肖是属猴子的朋友。 属猴子的朋友，在这个礼拜呢，是属于需要付诸行动的一周，而这个方式呢，就可以让你呢，在当中呢，可以带来你想要的成果跟收获，而且尽量呢，想到就要去做，因为在你这个礼拜的话呢，及时的机会呢，都会给你带来及时的表现跟成果，所以请利用这个很快速可以看到收获的。 这个运气呢，来把你的事情呢一一的完成跟落实吧。这个礼拜属猴子的朋友要留意的天数是周六。下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜是属于需要正面思考的一周，这也代表的是你要去多想一想很多的因跟果，最后你你可以迎接到什么样的状况。 这可以让你看到美好的生活，也比较不会让自己把自己困在一个负面的情绪里面。尤其是针对如果你是已经是属于常态 work from home 的朋友们，更要不时的呢在阳台晒晒太阳、透透气，然后让自己呢调整一下你的这个步调，才不会呢让自己的这个郁闷的心情呢变成了心结，而让你的这个思考呢。 变得浑浊，属鸡的朋友在当周要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周日。下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是需要主动出击的一周，而这个主动出击也会代表是你要能够愿意把自己呢想要承担责任的想法想出来，不要害怕去出头。 而且呢，另外要注意的部分就是在这个礼拜，即便你要出吉呢，也要是以和气生财的方式，不要呢挡了别人的好处，不然的话呢，也会有得不偿失的一个状况哦。再来，属狗的朋友在当周要留意的天数是周日。最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是逢到运势开红的一个状况。 而这个开红啊，也代表的是事事都是得心应手，非常的旺。所以，请务必要好好运用这个时间点呢去做事哦。而且跟你共事的人都可以感受到那股朝气。以上呢是个别生肖在当周要注意的方向。再来，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属牛的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，你们很渴望的把自己的感受、爱给表现出来。不过呢，切记呢，在这个礼拜呢，即便你有满满的爱意，这十分的爱意呢，必须要把七分放在心里，表现出三分的力道就好喽。 只要你能够让对方感受到你总是很忠诚的表态自己的想法，而且你一定会守护他在他的身边，在他需要的时候跟着他，那基本上呢，最后他的心也会慢慢的对你开启，并且呢接纳你的心意哦。所以这几个生肖的朋友，在你们的感情助攻的模式，就是以守护者的形态呈现。 在当中呢，我们的开运方向是南方，而且呢，开运的石呢是玫瑰粉金。如果有必要的话，也可以送对方一朵玫瑰花，来让感情可以遍地开花哦。以上是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。如果你想支持老师的话，也可以把这个视频分享出去。 需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号或是下方的官网联系老师。我是金玲老师，感谢你们的收看，我们下次准时再见喽，拜拜。